Qədim və zəngin ədəbiyyatımız Tarixən qədim olan ədəbiyyatımızın müxtəlif dövrlərinə aid bədii nümunələrlə aşağı siniflərdə tanış olmuş, onların oxusu, məzmununun öyrənilməsi, təhlili ilə bağlı bacarıqlara yiyələnmisiniz. 8-ci sinifdə isə ədəbiyyatımızın qədim dövrlərindən başlayaraq inkişaf yolunu izləyəcəksiniz. Bu, xalqımızın müxtəlif dönəmlərdə həyatı, yaşayış tərzi, düşüncəsi, qarşılaşdığı problemlər barədə aydın təsəvvür qazanmağınıza imkan verəcəkdir. Bu sinifdə həmçinin yeni ədəbi növ və janrlarla tanış olacaq, məzmun və forma xüsusiyyətlərinin aydınlaşdırılması, qiymətləndirilməsi ilə bağlı bacarıqlar qazanacaqsınız. Tarixən çox qədim olan söz sənətinin ilk nümunələri insan cəmiyyətinin formalaşdığı qədim dövrlərdə yaranmışdı. İnsanlar hələ yazının olmadığı bir dövrdə öz hiss və düşüncələrini dilə gətirməyə, ifadə etməyə ehtiyac duymuş və beləliklə xalq yaradıcılığı, şifahi ədəbiyyat meydana gəlmişdi. İnsanın inkişafı, təfəkkürünün zənginləşməsi, xalq yaradıcılığının da məzmunca zənginləşməsinə, müxtəlif növ və janrların meydana gəlməsinə səbəb olmuşdu. Xalqımızın yaratdığı nağıllar, əfsanələr, bayatılar, lətifələr, mahnılar, nəğmələr, atalar sözləri və misallar, dastanlar, aşı poeziyası nümunələri və s. yüz illər boyu dinlənilmiş, oxunmuş və öz dəyərini qoruyub saxlamışdı. Xalqın arzusunu, istəyini, adət-ənənəsini, həyat hadisələrinə münasibətini doğma dildə ifadə edən şifahi ədəbiyyat yazılı ədəbiyyatın yaranmasına və inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərmişdi. Zaman ötdükcə yazılı ədəbiyyatın da şifahi ədəbiyyatın məzmun və formaca zənginləşməsinə təsiri az olmamışdı. Bu da unudulmamalıdır ki, Azərbaycan ədəbiyyatı öz mənşəyini türk xalqları ədəbiyyatı üçün ortaq olan qədim türk yaxud ümumtürk ədəbiyyatından almışdı. Söz sənətimiz həmçinin həm şərq, həm də qərb xalqlarının ədəbiyyatı ilə bütün tarix boyu qarşılıqlı əlaqədə olmuş, ləyaqətli inkişaf yolu keçmiş, dünya ədəbiyyatına əbəzsiz töhfələr vermişdi. Ədəbiyyatımızın taleyi də xalqımızın taleyi kimi keşməkeşil olmuşdu. İşğallara, talanlara məruz qalan, zaman-zaman müharibə meydanına çevrilən vətənimizin maddi və mənəvi sərvətlərinin itkisi az olmamışdı. Elə bunun nəticəsidir ki, Ədəbiyyatımızın tarixini ən qədim zamanlardan başlayaraq 11-ci yüzilliyə qədər ardıcıllıqla izləmək mümkün deyil. Ədəbiyyatımızın ən çox ərəb istilasından sonrakı dövrlərdə yaranan nümunələri bizə qədər gəlib çatmışdı. Lakin bu dövrdə də yaranan əsərlərin çoxu ya itib batmış, ya da məhv edilmişdi. 11-ci yüzilliyin ortalarından başlayaraq Azərbaycanda bədii əsərlərin fars dilində yazılması bir ənənəyə çevrilmiş və xeyli davam etmişdi. Məhz həmin dövrdən başlayaraq ədəbiyyatımızın inkişafını ardıcıl izləmək, qorunub saxlanmış ənənə haqqında inamla danışmaq mümkün olur. Müxtəlif dövrlərdə yaşamış qüdrətli sənətkarlarımız özlərindən əvvəl yaranmış ədəbi irsi mükəmməl öyrənmiş, yaradıcılıqlarında davam və inkişaf etdirmişlər. Bu mənada Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, Molla Pənah Vaqif, Mirzə Fətəli Axundzadə, Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, eləcə də bir sıra digər söz ustalarımızın ədəbi fəaliyyəti örnəkdir. Onların yaradıcılığı bir çox sənətkarlarımız üçün məktəb, ilham mənbəyi olmuşdu. Azərbaycan ədəbiyyatı humanizmi, insan gözəlliyini, dərin ictimai mətləbləri əks etdirməsi ilə seçilmiş Elə buna görə də dünya şöhrəti qazanmışdı. Təsadüfi deyildi ki, ədəbiyyatımızdan yüzlərlə nümunələr müxtəlif dillərə tərcümə edilmiş, bütün dünyada yayılmışdı. Şərqdə, eləcə də qərbdə elə bir mədəni ölkə yoxdur ki, orada tanınmış yazıçılarımızın əsərləri oxunmasın, sevilməsin. Ədəbiyyatımızın dünya ədəbiyyatına təsiri barədə də az yazılmamışdı. Azərbaycan ədəbiyyatı da dünya ədəbiyyatının bəşəri ideyalarından, forma zənginliyindən bəhrələnmişdi. Bu təbiidir, çünki ümumilikdə dünya ədəbiyyatı qarşılıqlı əlaqə, qarşılıqlı təsir və zənginləşmə zəminində yaranır və inkişaf edir. Nəsillər bir-birini əvəz edir. Hər nəsil mənəvi sərvətimiz olan bu xəzinədən öyrənir və onu yeni töhfələrlə zənginləşdirir. Beləliklə, xalqımızın mənəvi dünyası əbədi yaşamaq hüququnu, ləyaqətini qoruyub saxlayır. Zaman ötdükcə ədəbiyyat məzmununa və formasına görə dəyişir, inkişaf edir, zənginləşir. Bu, həyatda, cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklə, mühüm siyasi hadisələrlə və s. bağlı baş verir. Ədəbiyyat tarixinin dövrləşdirilməsinin bir mühüm səbəbi də buradan qaynaqlanır. Dövrləşdirmə aşağıdakı kimi qəbul edilmişdi. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı, etnosdan eposa dək ən qədim dövrlərdən 7-ci əsrə qədər. Azərbaycan yazılı ədəbiyyatının ortaq başlanğıc dövrü 7-10-cu əsrlər. İntibah dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı 11-12-ci əsrlər. Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı 13-16-cı əsrlər. Azərbaycan ədəbiyyatında erkən realizm dövrü 17-18-ci əsrlər. Azərbaycan ədəbiyyatında maarifçi realizm dövrü 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatında tənqidi realizm və romantizm epoxası 19-cu əsrin 90-cı illərindən Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinə dək. Azərbaycan ədəbiyyatında sosialist realizm dövrü 1920-1960-cı illər Milli mənəvi özünü dərk və istiqlal ədəbiyyatı mərhələsi Modernizm 1960-1980-ci illər Müstəqillik dövrü çoxmetodlu Azərbaycan ədəbiyyatı 1991-ci ildən. Bir-biri ilə sıx varislik əlaqəsi olan bu dövrlərin hər birinin özünə məxsus əlamətləri, gözəl sənət nümunələri, görkəmli nümayəndələr vardı. Bədii ədəbiyyat söz sənətidir. Bu sənətin yaşamasında, kamilləşməsində və başa düşülməsində onun mahiyyətindən, qanunlarından bəhs edən elmin xüsusi yeri var. Bu elm ədəbiyyatşünaslıq adlanır. Onun bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan üç sahəsi mövcuddur. Ədəbiyyat tarixi, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi tənqid. Ədəbiyyat tarixi bədii ədəbiyyatın qədim dövrlərdən başlayaraq bugünə qədər keçdiyi inkişaf yolunu öyrənir. Müxtəlif dövrlərdə özünü göstərən yeniliklər, mühüm ədəbi hadisələr, bunların səbəbləri araşdırılır və təhlil edilir. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi bədii ədəbiyyatın mahiyyətini, xüsusiyyətlərini, qanuna uyğunluqlarını və s. öyrənir. Siz ədəbiyyat nəzəriyyəsinin bir sıra anlayışları, heca vəzni, hekayə, dastan və s. barədə bilik qazanmısınız. Ədəbi tənqid daha çox çağdaş ədəbi proseslərlə məşğul olur. Ədəbi tənqidin başlıca vəzifəsi təzəcə qələmə alınan əsərin uğurlu və qüsurlu cəhətlərini, müəllifin yaradıcılığında, eləcə də ədəbiyyat tarixində tutduğu yeri, cəmiyyət üçün faydasını və s. ətraflı araşdırmaqdır. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı Azərbaycan ədəbiyyatı qədim və zəngin bir tarixə malikdir. Ən qədim zamanlardan Azərbaycan ərazisində yaşayan müxtəlif tayfa qəbilələr arasında türk dilində danışan xalqlar üstünlük təşkil etmiş Bu dildə zəngin şifahi xalq yaradıcılığı nümunələri ilə yanaşı yazılı abidələr də yaranmışdı. Həmin dövr ədəbiyyatımızın təməlində qədim ümumtürk ədəbiyyatı dayanır. Ulu babalarımızın ən qədim zamanlarda yaratdığı söz sənəti ortaq türk ədəbiyyatı hesab olunur. Orxon Yenisey abidələri ortaq türk ədəbiyyatının ilk nümunələridir. Azərbaycanda ən qədim zamanlarda yaranan bir çox ədəbiyyat və mədəniyyət nümunələri sonrakı dövrlərə gəlib çatmamışdı. Lakin Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafı haqqında deyilənləri Herodotun tarix əsərində verilmiş əfsanələr, digər dəyərli nümunələr, eləcə də Midiyanın yüksək mədəniyyətə malik olması haqqında fikirlər bunu bir daha təsdiqləyir. 7-ci əsrdə Azərbaycanın ərəblər tərəfindən işğal olunmasından, İslam dininin qəbulundan sonra ərəb dilində mədrəsələr açıldı, ərəb əlifbasına keçildi. Ziyalıların ərəb dilli mədrəsələrdə təhsil alması onların bədii yaradıcılığına təsirsiz ötüşmədi. Bu amil sənətkarlarımızın ərəb dilində yazıb yaratmalarına səbəb oldu. Həmin dövrdə Musa Şəbaval, İsmail bin Yosar, Əbdül Abbas Əl-Əma ərəb dilində qiymətli sənət əsərləri yazan tanınmış şairlər idi. Ərəb dilində qiymətli sənət əsərləri yazan tanınmış şairlər idi. Onlar dövrün tələblərinə uyğun olaraq əsərlərini ərəb dilində yazsalar da, şeirlərində vətənpərvərlik hisslərinin tərənnümü mühüm yer tuturdu. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatında misilsiz xalq yaradıcılığı hadisəsi olan Dədə Qorqud, dünya ədəbiyyatında çox az rast gəlinən möhtəşəm abidələrdəndir. Ulu babalarımızın, Oğuz türklərinin bədii düşüncəsinin məhsulu olan Kitab-ı Dədə Qorqud dastanları ideya məzmunu, təkrar olunmaz gözəlliyi ilə yüz illərdəki dünya alimlərinin diqqət mərkəzindədir.